Hi guys! Welcome back to my channel and we're back with another reaction video. So this time it's a trailer. We'll be reacting to Better Days BL series na teaser. Teaser palang pala. So ayun, I'm here with Miguel and Popoy. Hi guys! Hi ulit! Thank you for joining me <laughs> ulit in this reaction video. So ayun, we'll share your social media accounts na lang sa description below. And ano guys, anong, have you heard na sa Better Days na series? Wait, Pinoy BL to, di ba? Yeah, Pinoy BL na. Nakikita-kita ko na rin naman siya. Sa mga Hindi ano. ko pa nakikita tong Better Days. Ang alam ko lang na Better Days sa kanta. Yung kanta. <laughs> oh my God, you're, it's so you. It's so your age. Charot. Ay, grabe siya. Parang ano, grabe siya. Ako nga pala, hindi ko matanda dito. ano nga yung cooking, yung BL series na may ano? So, ang ganon, parang may nakita akong ganon. So, anyway, let's start na lang the video so we could see kung ano siya. Alright, check natin. Hmm. One, two, three, go. of John. Hey, Uncle Scott. Parang similar sa in-between yung production. Ay! Nagmamasa. Tama ba? Masa, no? Yeah, yeah. Uh, uh, Chopaw. Tama ba? Ano ka? Ano yung niluto niya? alayo. Ay, mukhang pagluluto. Ay, cutie! Ah, chinito. May dimples! Ito Pilipino. Chinito, chinito. Chinito tsaka ano, ah, uh, Moreno. No? Ay! Ano Ay, ba? Ay, lang pala siya. So, Serving so, so more na to. For pagkain to. Oo, merong na-incorporate may, natin yung mga Filipino. May BL cooking show. <laughs> may BL ko. At least it's refreshing. Totoo. Well, may alam akong BL sa ibang bansa na cooking show din. Pero tingnan natin ito. Mm-mm. Oo. Ano yung isang series na yun. May series akong alam na cooking show. Ang dami mga Pero bagong ano? ano, no? Ang dami bagong mukha. Nandingin ko lang kay China kakikilala. Parang out of nowhere dumadami sila Galing. ng mga bagong artista. Pero nice to, may Galing. nice touch siya na Filipino. May parang mm. cultural thing. Diba? I agree. Tapos ano, iba. Iba yung ano. Iba yung iba flavor. Yung flavor. iba yung plot siguro. Basta, ang galing. Sige. Ay. In fairness, yeah, nagawa nila nagawa nila to habang ano, JCQ or ECQ na. Yeah. Siguro naman probinsya to. So baka ano, wala naman masyadong COVID doon. na natin. Okay, guys. Uh, that's it for our reaction video. So if you like this video, uh, click like and subscribe. And to, ha to see <laughs> more BL content like this. And leave a comment below na lang for suggestions on what you want to see. And thanks Miguel and Popoy for reacting with me. And see you on the next video. Bye!